Hola, ¿tú quieres ir al cine conmigo? Sí, me encantaría. Tú es muy bonita. Gracias. Ah. Oh. Hola, bienvenidos a Le Act. ¿Una mesa por dos? Sí, extra romántico, con velas. Bien, por aquí, por favor. ¿Qué le gustaría beber? Yo gustaría agua con hielo. Yo gustaría la leche, por favor. Bien, un minuto, por favor. reo, por favor. Sí. Me gustaría agua sin. Oh, sí, hielo. oh, sí. ¿Puedo traerme un menú de alcohol? Aquí está, el menú de alcohol. Sí, gracias. Mm. Me gustaría un aperitivo de ensalada mixta. Sí, señor. Enseguida. Aquí están sus bebidas y su ensalada. Gracias. Puede traerme una cerveza. Estamos listos para la orden gustaría salsa. Gustaría es espada con garbanzos. ¡Aquí sus comida. The cup's moving. <laughs> Jesus comida. Buen provecho. <laughs> Es muy sabroso. Puede traerme la cuenta? Uh, no, es gratis. I lost my glasses! done this.